kracht van ons als familiebedrijf is dat wij passie hebben voor het product, veel kennis over het product en ook goed naar de mensen luisteren om een goede match met datgene wat de klant vraagt, om dat ook bewaarheid te laten worden. In ons jarenlange familiebedrijf bieden wij al meer dan een eeuw passie voor product en voor mens. En dat is tegenwoordig wat een klant zoekt in een winkel, vertrouwen. Waarom komen mensen naar Verheuren? Eh, ik denk dat dat aan servicegerichtheid ligt. Wij eh, nemen de tijd voor de klant en zo zorgen wij ervoor dat iedere klant eh, tevreden de deur loopt. Presentatie, klanten ontvangen alsof ze je vriend zijn, goed te woord staan, zolang dat die klant denkt wat hij nodig heeft, dat hij tevreden je zaak weer uitgaat, het zij iets gekocht of terugkomt. En de vraag altijd die ik dus dan aan de klant stel, Como eu não